ついに来た日曜の朝が来たすげえ嬉しそうだなだって訓練ないんだぜ休みなんだぜテンションうなぎ登りだぜなら最初からマックスでいいだろなんで上がっていってる途中なんだよまだ朝だからさ夕飯の頃にはマックスになる手遅れだろもう一日が終わろうとしてるのにそこから何始めるんだよ セバ、セバタクロー。